Le Seigneur même, bonheur suprême, le Seigneur même, il est amour. Je le dirai toujours, le Seigneur même, le Seigneur même, il est amour. Dans le Yeah. le poids immense. Lord.